Escúchalo niño, escúchalo niño, voy a cantar bailar, voy a cantar bailar, viva la paz, viva la paz, la paz por el mundo entero, el mismo mi vocinguera, viva la paz, viva la paz, no, no, no, no a la guerra, los hombres no quieran la libertad. Escucha a los niños, escucha los niños, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Viva la paz, viva la paz, la paz con el mundo entero, con una nuevo sin Viva la paz, viva la paz. No, no, no, no va la guerra. Los comunistas no quieran la libertad. los niños no juega a bailar. Ah, escúchalo niños, escúchalo niños.